guys Leon and you are watching Leon Guillermo TV. Uh, ah, paglabas mo, meron ng mga shuttle bus dito, private cars, and taxi. So ngayon, mag-shuttle bus tayo ng casino. <laughs> Oh my God. <laughs> Hindi pala ang pantay. Kasi <laughs> shuttle bus ng Casino is Kailangan natin tumuwid doon. Katatabi tayo. Free bus ng mga hotel. Parang marating daw tayo ng uh, pangalan nito, ng Senado Square. Hotel is Goa, Grand is Goa, or Sintra. Uh, so, hanapin natin yung Lisboa na bus. Or Grand Lisboa. City of Dreams. Ayun, may mga nakalagay oh. Sa taas. Maginip! Ito, Grand Lisboa. Grand Lisboa. Oh, Grand Lisboa. Alam lang po yung SKF to MLN. Ah, okay. Mag-connect lang kayo sa... La-like lang yung Facebook page, then may free wifi ka na kayo dito. Gora. So kami sa bus. Babalik dito. Babalik din pala kami dito mamaya. Papuntang, di ba namang shuttle lang sa sakyan namin, sa Venetia naman. Kasi sa kabilang island. That's the Grand Lisboa! Casino din yan. Casino and hotel. May binigay si kabayan dun sa may court na voucher na i-claim namin or yung meron silang pinapamigay na ano, na merchandise yung payong, bag, or tumbler. Kung lang daw dun yung available. Free lang naman, saka free lang din yung bus. Ganun ang gagawin nyo mag-check kayo sa Google kung aling hotel ang malapit sa pupuntahan yung lugar dahil may kanya-kanyang bus dun yung mga hotel. Kahit hindi kayo pum ibababa ka dun sa bus, kunyari dito sa hotel na Grand Lisboa, yun yung silakyan namin na bus. So, ang pupuntahan namin, ang malapit dito is yung ano, Senado Square. So, yun, lalakarin na namin sila. We are now here inside the Grand Lisboa Hotel. Yan siya. Huh? Hmm. Ang lakas makasosyal dito. O, papa, o pati elevator, mga parang crystal-crystal. Ayan, nakuha na namin ang amin na deliver lang siya Lipod na lang kami ng Senado Square Jollibee Chicken Joy! Amoy Jollibee! Chicken Joy! Isa pa! Isa pa ang Chicken Joy! Isa pa! Amoy Chicken Joy? Ah! We are here! at the Senado Square. Ano sa pinagsamang Intramuros at Bigan? <laughs> Kasi may Hispanic culture sila dito. Pitsa, may bentahan din dito, Changian ano. Oh, may Changian din. <laughs> Hindi mga damit lang. Konti lang. Ayan oh, Giordano, nagkalat din. Ang Giordano kasi is ano, parang bench nila dito. Cha, 39. So ito ang itsura ng Senado Square. Parang Quiapo na Plaza Miranda na may pagka Intramuros na may pagka vegan. Dito pa rin kami sa Senado Square. So mahaba to eh. Pupunta naman tayo sa ano St. Paul Rubens. Follow the sign. Saan ba yung sign? Ayan o. Follow the sign. Meron doon. Naganda ba lang? Ayan yung ano dito. Kilalang egg tart. Ha? Beef jerky? Ito yung way papuntang St. Paul Ruins. Ang daming tao. Uy, oh, ang sarap ni Kuya. Mas madami kayo dito. Ito ang dami per tank. Oh, ayan na yung St. Paul Rubens. pambata. Uy, Kanino masarap to? Ayun. We are here at the St. Paul Ruins, St. Siya. Tapos may mga mga cute characters. May mga cute characters sa likod. Ang mga inday. Pusog. <laughs> Ayan. Ang St. Paul Ruins sa malapitan. Kasi ito yung view. Kapag nakatalikod ka sa St. Paul Ruins. At titignan namin kung makakapasok kami doon ng walang bayad. Or kapag sisingin kami, hindi na kami papasok. Bakit may mga ganito? Naval lateral. Ano pong masasabi niyo, ma'am? <laughs> Talaga. Parang Quiapo, ngayon Ramuros. So, Manila style siya. Krip, libingan. Di ba? Game of Thrones. Diyan sila Sansa <laughs> nagtago. Sa crypt. Crypta. So, nandito pala kami sa crypt. Bawal ba may Eh. Push. sa leg yan, no? Oh, bonda So, Sa ano talaga sila, no? Alam mong nasakop sila ng mga Portuguese or may Hispanic culture sila. That's our small trip inside the museum of the St. Paul Ruins. Ah, didiretso na tayo ngayon sa ano, Venetian. Papalamig tayo sa Venetian kasi sobrang init ngayon pababa na tayo. Papunta na naman tayo dun sa may sakayan ng free shuttle. Babalik tayo ng, ano di ba? Grand Lisboa. Grand Lisboa, tapos shuttle papunta dun sa may pier. From pier naman, sasakay tayo ng another shuttle ng Venetian Casino. At pababa kami ngayon. So lahat na naman ng pre-taste doon, titikman natin. Alam mo na, medyo dealer na lang ang paproblemahin namin. <laughs> Hindi naman puro pretty. Mas naman sila. Juice. Pari 25? 20? Ang liit. Anong lasa? Sarap. Sabi ko. Anong lasa? So ayan, akala mo nagtitinda sila, di ba? So nag-empake sila ng mga napamili nila dito <laughs> sa Senado Square. <laughs> Umalit na kami dito sa ano, sa the Lisboa, the Grand Lisboa para kumuha ng bus ticket pabalik ng ano ng ferry terminal kasi sa ferry terminal sasakay na naman kami ng bus naman papunta dun sa ano anong lugar ngayon? sa Venetian hindi ka pwedeng basta-basta sasakay ng shuttle bus ng Grand Lisboa dapat kukuha ka sa second floor kukuha ka sa second floor ng casino dito sa Grand Lisboa ng ticket ganyan para pasakayin ka. Tapos yung shuttle bus, yung sakayan, sa gilid nito, nitong Grand Lisboa. Pero tanong ka na lang, may maraming Pilipino dito. Tanong ka kung saan banda. Pero sa kabilang gilid. So yan po ang pila ng shuttle papuntang pier. Ah, maliit lang na shuttle. Uli, maliit lang, ganyan lang papunta. Mali pala yung napilahan namin yung maliit na bus, hindi pala yung papuntang ferry. Dapat titignan nyo yan. Ah, na May nakalagay. Tumakao Ferry Terminal. So, this is our shuttle. Doon kami nakapila kanina, mali pala dapat dito sa kabila. Ah, medyo minor pagod pa lang ang nararamdaman namin. Hindi pa ganun ka medyo. We are back here at ferry terminal. So makikita nyo, ayan, Venetian Macau. So dito tayo pipila. Papuntang Venetian. Yan nga, Venetian Macau. Uh, And we are here at the Venetian Venetian Hotel and Casino Parang ano, ginaya na to sa ano yung McKinley Ang tawag sa, sa McKinley sa Venice Piazza Tapos meron din ganito sa Villa Las Piñas Tapos may ganito rin sa Doha, Qatar. Uh, mga sinaunang tao. Sa Makinli lang kasi ano open yung taas ng sa Makinli ah. dito. Painted lang. Tapos sa Evia, ganito din. Sa Qatar, ganito din. Claron 3D. Wala, magdidilim na. Halika na, muwi na tayo. Kula. <laughs> so, ayan, may gondola sila dito. Ayan ang gondola. <laughs> Taray. Dito may tagakanta pa. galing! Siya. Magkana? Nakain na kami dito sa Venetian. Actually, ano naman dito eh. Very affordable yung mga pagkain. At malalaki yung serving nila. So from Venetian, pupunta kami sa Parisian Macau dahil magpapapicture kami sa Eiffel Tower. Nandito na kami sa Parisian. Ayun no, Yung Eiffel Tower. Wow! Ang laki! <laughs> so dito sa Macau, ang gagawin mo lang talaga is hotel and casino hopping. So, may mga mall sa casino and may mga attraction. Ayan! meron naman palang airport shuttle ang Parisian to airport so makakatagal kami dito ayan, oh. ayan naman pala eh dream destination ko yan. Oo, tatry na natin. Ang laki niya! Ganyan ba kalaki talaga? pa talaga. Wow! Ang laki! Nakaka-amaze! Hello! Nandito na ako sa Paris! The Parisian Macau! <laughs> Taray! May paprinap. May paprinap. So yeah, tapos na kami mag-pictorial sa Eiffel Tower. Ayan siya, mataas na. Tapos na kami. And dito lang sa tapat niya, yung hintayin ng shuttle papuntang Macau International Airport. Ayan, makikita mo naman may receptionist dito. Tapos, eto, pila yan. Pila yan. Ayan, shuttle services. Sa 80 that's it for today's video and our final video for the Hong Kong Macau tour. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate much love. Peace out.